Salve seu boiadeiro. Porteira, porteira velha. Porteira, porteira velha. Segura esse boi, seu boiadeiro, com seu laço e sua guia de couro. Segura esse boi, seu boiadeiro, laço mal e queda é feiticeiro. Semeia na campina de Pai Oxalá. Porteira, porteira velha. Porteira, porteira velha. Segura esse boi, seu boiadeiro, com seu laço e sua guia de couro segura esse boi seu boiadeiro, laço mal e quebra o feiticeiro. Porteira, porteira velha, porteira, porteira velha. segura esse boi seu boiadeiro, com seu laço sua guia de couro. segura esse boi seu boiadeiro, laço mal e quebra o feiticeiro. Semeia na campina de pai, oxalá, seu boiadeiro. Porteira, porteira velha, porteira, porteira velha, porteira, porteira velha. Segura esse boi, seu boiadeiro, com seu laço e sua guia de couro. Segura esse boi, seu boiadeiro, laço mal e quebra o feiticeiro. Semeia na campina de Pai Oxalá. Porteira, porteira velha, porteira, porteira velha, salve seu boiadeiro. Porteira, porteira velha, segura esse boi, seu boiadeiro, com seu laço e sua guia de couro. Segura esse boi, seu boiadeiro, laço mal e quebra o feiticeiro. Salve seu boiadeiro. Porteira, porteira velha Porteira, porteira velha Segura esse boi, seu boiadeiro Com seu laço, sua linha de couro Segura esse boi, seu boiadeiro Laço mal e quebra o terceiro Semeia na campina de pai Oxalá, seu boiadeiro Porteira, porteira velha Porteira, porteira velha Salve, seu boiadeiro